әкем асқартау қараңғы үй іші шылымның көк түтіні абылайды тұншықтырып барады әкесі қайтқалы бұл үйді анасы тозаққа айналдырып жіберген бұл әйел күйеуін құлай сүйді оның қазасына шыдай алмай араққа салынды қалада тұратын бұл отбасы енді ғана біреудің ескі үйін сатып алып шатырына жөндеу жүргізіп жатқанда абылай әкесінен қапыда айырылды шатыр жауып жатқан әкесінің аяғы тайып жерге құлағанда басы тасқа соғылып үш күн комада жатқан мәңгілік ұйқыға кете барды сүйгенінің қазасын көтер алмай қатты қайғырған әйел ұлын бір сәтке ұмытып кеткендей бастапқыда құлыным ботақаным кешірші енді арақ ішпеймін деп жеті жасар ұлын құшақтап егіле жылайтын бара бара арақтан есі ауып шылымды да шегіп үйге өзі сияқты бөтелкелестер жиналатын болды көршілерден маза кетіп әрі кішкентай балаға жаны ашыған болу керек заңды қызметкерлер шақырып ана мен баланы екіге айырды көршілері олай етпегенде бейкүнә баланы ішімдікке салынған ана аштықтан өлтірер ме еді қарны ашқан абылай көршілерден же тамақ сұрап жартысын өзі жесе кішкене ғана жұмыр жүрегі анасын ойлап жарты бөлке нанын анасына апарып береді бала жүрегі анасының сауығып жақсы ана болатынына сенеді алайда бала кезден жетімдік пен қиыншылықтан әбден мезі болған әйел өкінішке орай ішкіліктен шыға алмай есі ауды ауылда тұратын абылайдың ата жесі бар атасы күнде кемпіріне Эй, ана немеремді ауылға кел. шала қазақ шешесі екеуі осында тұрсын болмаса бақытын табам десе немеремді өзіміз бағамыз бар енді анау қалаңа деген қарт іші бір нәрсені сезетіндей өзі-ақ немересін жетәттеп әкелуге әлде қашан келер еді оған аяғы жарамайды ұлының қырқы енді өтті енді ғана үйден кемпірі шыға алады ал катя келіні күйеуінің қырғы маңыз емес білмеуі де мүмкін жерлеуіне келіп сүйретіле қайтқан соң сол басында көрсетпеді қалаға келгеннен кейін ішіндегі күйікті ішімдікпен басамын деп абылайдың анасы шала қазақ жетімдер үйінде өскен есімі де катя түрі орысқа аумайды десе де құжаттағы тегі қазақша тілі де тәрбиесі де орысша сондықтан ауылға келін болып көп тұрмай қалаға көшкен еді екі жас бөлек шыққалы өте бақытты болды құрсағында абылайы бар катя күйеуіне көп еркелейтін осы ұлды туған соң күйеуіне мен мүсінімді құртқым келмейді анау жеңгешкаларың бар емес пе топырлатып туа беретін өздері шошқадай менің ондай болғым келмейді бір бала жетеді деп орысша қазақшасы аралас әйтеуір ойын жеткізетін абылайдың әкесі пәтер жалдап неше жыл қара жұмыс жасап енді ғана қаражат жиып біреудің ескі лашығын арзан бағада алған еді бұл үй құт емес жұт бұларын білгенде ғой қала жүйткіген көліктер қолында мекен жай жазылған омаршалған қағазы бар әже өзінен өзі күбірлеп арасында көз жасын сүртіп қояды айттым ғой саған құлыным-ау ауылда тұра ғой дедім қалада тұрып не таптың енді жылап жүріп ұлының үйін әзер тапты бұрын ұлымен көп араласа алмаған еді қалаға көшкен соң ұлы күні бойы жұмыс жасайды ал мына шала қазақ келіннің ісіне жасаған тамағына көңілі толмай немересін иіскеп қайтатын үйді әзер тапқан кейуана астапырла, мына үйді қалай ғана алды екен денеңді мұздатады ма қалай әлде құлыным осы жерде мерт болғасын солай көрінді ме екен тағы да анасы көз жасын сығып алды есік ашық тұр келіні ес-түсін білмей ұйқыны соғып жатыр үй емес бір қораға кіргендей үйдің іші астан кестең шылымның иісі одан басқа сасық иістер тіпті кіші дәретін баклажкіге құйып қойған ба әйтеуір әр бұрышта сондай бірдеңелер жатыр әй тұқымың көбейгір тұр ұйқыңнан бала қайда деп маскүнем келін жұлғып әлек мастығы тарай қоймаған катя жұлқынғанға тұра қоймады су іздеп жүріп әйтеуір шелек түбінен суды тауып келіннің үстіне ақтара салды сонда ғана ұйқысынан шошынған әйел айқайлай бастады түрі күлметіліп айтқандары түсініксіз катяның мына түріне ашуланған кемпір абылай қайда немерем қайда деп тағы көңілі босап жылай кетті үйдің бәрін қуыс қуысты тінтіп немересін атын айтып шақырса да таппады қайтсын енді қорқып барады кішкентай немересінен айырылып қаламын деген жаман ойда шармап алған немересін іздеп боздаған әжені көрген көрші жетіп келіп барлық мән жайды хабардар етті абылайды әлі де жетімдер үйіне өткізбеген уақытша балаларды қорғау ұйымда ұстап отыр әжесі барып өз қамқорлығына алып ауылға әкетті анасын іздеген бала әжесімен сан мәрте анасына келген болатын әбден ішкілікке салынған ана ауылға барудан бас тартты көп замай ауылға суық хабар келгенде бала жүрегі тағы да жараланды ішкілікке салынған катяның өзінің бөтелкелестерінің бірі пышақтап өлтіріпті ата жесі туыстары жиып келінің барлық рәсімдерін өткізіп ұлының қасына жерледі әке-шешеден ерте айырылған абылайды ата жесі еркелетіп өсірсе де өте ақылды нағыз азамат болып ер жетіп келеді атасы кішкентайынан құлағына бар ақылын құйып өсірді бәлкім анасының ішкіліктен болған ажалы себепкер болды мекен. ер жеткен абылай еш уақытта ішімдік деген бәлеге жолаған емес сыныптастары сол үшінде абылайды жиі тепкіге алатын жігіттер мынаны қараңдар не ішімдік ішпейді не қатарға қосылмайды мынау өзі еркек пе осылай келеке ететін сыныптастарына артық сөз айтпайтын абылай күндіз даланың жұмысын жасаса кешке әжесіне тігін машинасын тігіп беріп қолғап ететін әжесінің қасында отырып өзіне қалған құтқан қиынды маталардан қолғап тігіп үйренуді мәз өзі де тігін машинасына қызығып әжесіне зырылдатып көрпе тісін талай тігіп әжесін қуантып жүрді сондай сәтте әжесінен жиі еститін сөзі жарығым ертең есейгенде анау қаладағы үйіңді сатып жібер ол үй құт емес жұт әкелетін баспана әке шешеңнің басын жұтты деп көз жасына ерік беретін әжесін құшақтап жұбатады бір қызығы сол үйді қанша сатуға қойса да ешкім алмады өйткені көрген жан қорқатындай-ақ өте ескі неше жыл күтім көрмегені көрініп тұр мектеп бітірген абылай ағаларының балаларына қосылып қалада құрылыс жасауға жұмысқа шықты тапқан ақшасын ата әжесіне берген еді алмады өркенің өссін құлыным сен де ер жетіп отбасылы боласың тапқан ақшаңды өзің жина алда-жалда үйленсең керек болады деп әжесі бар ақылын айтты көп ойланған абылай қаражатын жиып әке шешесінен қалған үйді жөндеуге шешім қабылдап ол үйді біраз ақшаға сатпақшы болды иә сатпақшы болған қанша әдемі ремонт жасаса да ол үй өтпей тұра берді сұраушылар көрушілер келеді алайда бозбала абылай осы үйде ата-анасының қаза болғанын жасырмай айта салатын мұны естіген үйді алушылар қабарсыз кетеді арада жылдар өтіп жатты абылай бұл үйге жұмыс жасап жүрген қасындағы өзбектерді квартирант ретінде ол үйге тұрғызуды ойлады әрине арзан бағаға әйтпесе адам тұрмаса үйі баяғы қалпына түседі бастапқыда өз үйінен қорқып өзі квартирада тұратын кейіннен өзбектерді сылдауратып өз үйін біраздан бақылап жүрді ешқандай бәлесі жоқ жай ғана үй квартирант өзбектерде де таза жандар екен үйді таза ұстап тұрып жат көп ұзамай өзі де бұл үйге қоныс аударды кәдімгідей үй іштей ойлап қояды әжем өз ойынан шығарған шығар бәлкім үйді жөндегенде барлық бәле сонымен кеткен солай өз ойымен біраз алысып жүрді құрылыстағы өзімен шамалас жігіттермен араласып кафе барда қыдырып жүріп бір үйдің ерке сылқымы тамарамен жолығып қалды құрбыларымен келген қыз абылайды жай ғана жігітімен ерегісіп биге шақырған еді өзін биге шақырған қызға таңырқаған жігіт қызды ішіп алған көше қызы деп ойлады өйткені бұндай жерлерде есі дұрыс қыз жігітті биге шақырмайды әріден екеуі үнсіз жай ғана билеп тұр бұрын қызбен сөйлесіп көрмеген жігіт қыздың құшағында үнсіз қалай танысарын білмей қорқақтап тұр бидің ортасында тамара абылайдың бетіне қарап рахмет деп бұрылып кете барды абылайдың қасындағы жігіттер ей есің дұрыс па қызбен танысып ең болмаса есімін сұрап алсай деп жамырап жатты тамара асыққан бойда қол сумкасын алып жалғыз кетіп барады батылдық жиып абылайда да ол қыздың соңынан шықты қарындас десе де әлі қорқақтап тұрған жігіт ары қарай қызға не айтатын айта алмай әлек Орылып қараған тамараның жүзі мұңды ренжіп тұрғаны жылағаны білініп тұр мазамдалмай жайыңа жүр деп қатқыл үнмен сөйлеп тастады қыздың өзіне қатты айтқанына дереу көңілі түсіп кеткен жігіт кешіріңіз деген сөзді әзер айтып қайта бұрылып кафеге кірді жанындағы жігіттер ана қызды сындыра алмадың ба деп мазақ етуде абылайдың көз алдына сол бір қыздың мұңды жанары кетпей қайта-қайта ойлай берді арада екі үш өтті абылай енді ғана ол қызды ұмытып баяғы өз қалпына түсіп жүре берді өз үйінде тұрып қаражаты да жиналып жағдайы жақсарған жігіт көлік алуды ойлап жүрген үйден алыстау дүкенге кіргені сол еді таныс бейнені көрген жігіт балаша мәз болған өзіне бұл қыз менің тағдырым енді айырылмауым керек деп өзін жігерлендіріп қояды тамараның құрбысы сол маңда тұрады екен құрбысының ауырып қалғанын естіген қыз дүкеннен анау-мынауын алып көңіл сұрауға келгені анық енді ол сәтті құр жібермеген жігіт қыздың соңынан лезде шығып қарындас жалт қараған қыз анадағыдай ашулы емес екен сізбен танысқым келеді есімім абылай ұсынған қолын алмаған бойжеткен Назана қарап танысқым келмейді деді сонда да ізінен қалмай еріп келеді тамара болса бұл жігітті бәлкім сынады әйтеуір қарамай құрбысының үйіне кіріп кетті қыздың бұл қолғына сәл ренжісі де сол қыздың есік алдында екі сағаттан әрі күтіп отырды тамара да шығып келеді абылайдың әлі де күтіп тұрғанына таң қалып мені күтіп тұрмысың дейді бойына батылдық жинаған жігіт иә сені өмір бойына күтуге бармын осылай екі ғашық бір-бірін тапқан болатын екі жыл араласып отбасы құруға шешім қабылдаған сәтте тамараның ата-анасы қарсы шықты абылайсыз өмір сүре алмайтын ерке қыз үйден қашып бас қосуын қосты алайда тамараның ата-анасы біразға дейін қыздарына ренжіп кейін ашуы тарқағанда тамараны азғыра бастады келін болып түскен жас келінмен немересін ата-әжесін ауылдан шығарғысы келмеді қаладағы үйге тұруларына қатты қарсы болды тіпті ол үйді сатып жібер деп байғұс атасы күнде айтатын ал бұл нәрсені жаңа келін болып түскен тамара басқаша түсінді онан ол сөзді шешесіне жеткізгені сол еді ол енді отқа май құйды арадағы ұрыс керіс ушығып ата жесін тастап қаладағы үйіне абылай мен тамара көшіп келді ол жерде көп замай жүйкесі сыр бере бастаған тамара жиі дәрі ішуді шығарды соңғы кездері бастырылып қорқынышты түс көретін айтатын шешесі жиі келіп түс деген түлкінің боғы деп жұбатып әлек басы да жиі ауырып емханаға жатып жүрді дәрігерлер күйзелісте жүрсіз дегеннен басқа ештең айтпады бұл сөздерге онан сайын ашуы келетін тамара айқайлап емхананы басына көтеретін әйелінің жағдайынан қорыққан абылай үйді сатуға қойып еді тамара сірә өз ажалына ашысқан болу керек бұл үйді сатуға қарсы болды айлар өтіп өмірге шекесі торсықтай ұл мен қызды әкелді бірақ өкінішке орай ол баладан айырылды босанған тамараның бас сақинасы қайта ұстады анасы үйінен шықпай қарап жүрген бірде есік алдындағы дүкенге кеткен еді Қондақтағы ұлының жылағанын шыдамай есі ауған тамара айқайлай бастады абылай сол күні күні бойы жұмыста Қондақтағы сәби айқайдың не екенін қайдан түсінсін онан сайын шырылдай берді көтеріп алған тамара өшір үніңді өшір деймін шоқылап жатты басының ауырғаны құлағының шыңылдағаны шыдатпай кішкентай сәбиін қатты жұлқылағанын өзі де білмеді жаңа ғана даусы шыққан сәбидің үні өшті иә өз анасы үнін өшірді дүкеннен келген анасын көріп қолындағы затын лақтыра қызының қасына жетіп келді қызым-ау не істедің сен не істедің анасы келгенде сәбиін әлі де жұлқып тұрған еді әлі де буыны қатаймаған сәбидің басына шайқалғаннан зақым келген немересін құшағына алған әжесі баладан айырылғанын білді жедел жәрдем шақырған тамараның шешесі немересінен әп-сәтте айырылды қызын жүйке жүйесін емдейтін орталыққа әкетті абылай да бұл күйікке шыдамай ішіп кеткен бір айдан кейін сауығып шыққан тамара өзегіндегі өкінішті баса алмай өз ұлын өлтіргені есіне түскен сайын қиналып сол бір ажал шақырған үйінде өзін асып тынды арада бірнеше жыл өтті ішкілікке салынған абылай қартайып кеткендей атасынан да айырылып үлгірді әжесі өз панасына алып біраз жерге сүйреді соның өзінде бұл бала ішімдігін қоймай жүрді бірде енесі келіп бес жасар қызын ауылға әкеп тастады немересін қимаса да әкелуге мәжбүр әйтпесе бұл немересінен өлсе де айырмас еді қызынан қалған жалғыз естелік ұдағайына қайта-қайта тапсырып көз жасын сүрткен әжеде қимастық бар жасы келе жиі ауырып жүрген тамараның анасы емханаға жатып жүрді үйдегі келіні кішкентай қызды түртпектейтін көрінеді сол үшін де емханаға жататын кезде әкеп тұруды жөн көрді кішкентай сүйкімді қызын көрген абылай өзінің ішкенінен ұялды бес жастағы қызы әкесіне жоламай әжесінің қойнына тығылып әже анау кісі мас деп қорқып жүр абылайдың әжесі ара тұра шөбересіне барып тұратын сондықтан әжесінен басқа жанға жоламайды кішкентай қызының сөздерінен кейін арақты қойған абылай жұмыс жасай бастады бірте-бірте қызына тәттілер мен ойыншықтар әкеп бауыр басты арада тағы да бірнеше жыл өтті бар өмірін жалғыз қызына арнаған абылай қарт қазіргі таңда қызының балаларын бағатын ортасына сыйлы қарт болды тамарасынан айырылған соң екінші рет отау құрмады қызының бақыты үшін күні-түнін жұмысқа арнап ең жоғары оқуға түсіріп барлық арманын орындаған нағыз ер еді алла ұзақ ғұмыр берсін кезіндегі үйді бір кездері біреулер сатып алған ол алған адамдар да жақындарынан айырылыпты кейінірек тағы біреулер алып бұзған екен ол үйдің астынан адам сүйектері табылып үлкен мәселе болды жерлеген адам мәйіті бір емес екі адамның сүйектері екен бәлкім сол бір адамдардың рухы ол үйге келгендерге маза бермеген болар қандай жағдайда марқұм болғанын ешкім дөп басып айта алмайды сатып алған адамдардың барлығын тексергенде ешқандай мәселе таппай жұмбақ күйі қала берді қазір ол үйдің орны үйіндіге толы қоқыс тастайтын қорынға айналған тек әкемнің өзегінде жалғыз өкініші сол үйден ертерек құтылғанымда әйелімен мен ұлымнан айырылмайтын едім деген сөзін кейде айтып отырады үлкенді тыңдау керектігін жиі айтып отыратын әкемнің арқасында мен бақытты отбасы құрдым деп абылай қарттың қызы сөзін аяқтады